arhesu mengi bizoya koine biñemba bi nuga godar ñoti gadillo to yameshim hoy no togo de dangagi hinda madan yoher gesto da yoto bi ungarte numunu yadanga baspate biñemba bi o gimon se togo i kange hinga makoni no ogimo arhesu bidodine biñemba bi de di monse togo gi makoni nuna di mo gesto nuga di pondi habu sta garma No a hingi pohu hawa sta e he waha wa gara ma. No a hugi hoa sa makoni nguri mpeni sa ahu. Ha nuga hinto di hoa sa makoni. Ha no mutogo di hoa sa makoni. No a di mo makoni mu. Ge to hindi hoa sa sa. Di hoa sa be madada togo sa papang kagi. No hari to fohu eno. No mu joho ya koi na atu mo makoni. No ga di do makoni togo gi. Madada togo papang kagi do makoni togo gi nehe. Vi jamba vi u. habubi buridada arhe subidodi ne biñeno hingi ponka gihu ne hingi ponhu madada namugi ponka gihu mo gi ponmo hutogu madada nehe arhe subi mongan kapu numimi unte ya koi habumi buan bas boko hardonga niko ne hinto bitsabigu geto hinski zöhtar panda kwata arbafi maga monye habugar maga nu ahu hinda tsogimohu arhe subi mengi binyemba biu maga maga Nenuaji quijoncaquij mo, ama quituncuilitzohquij, neh intatsoquimoh jaucarmaca, noyandoxotiumi n seí, jaquemadan Josemi, janja eno, jaucarmaca, intatsoquimoh, neh parjesubi ñempavi, noaji jacarmengujiwa, janucaxta ema ñomhetsi, noaji armehtii jarximhai, januca jincuarmehtiqui, canquetaxi jima quituncuilitzohquij, quehtonumi jinquiñemujicoquehque magi tunhu gi tunchari tokihu. Nepu nu bi nyemba bi on. Shige togo imu. Ar hesu bi dodine bi nyemba bi u. Gehto nguda shi uhan dui. Nuga modi di pa es hamara temega shi ahu. Nega hons ama koni rim uihu. Hönse di shi uhu no ashi shi kagi togo shpa pankagi. Gehne di monga har shim hoi. Nima koni no omo nyo. Hanu togo mi ötse. Himbi bon umi nanga koar dada. Kangar hesu bi nyemba bi u. no No togo togo ba ba ba ko igi Magi mu mu ma koni go geke. Negi nehe hinte di di di ötas he. untka madada. madada Gehne to penka gi Hyash Nümishkits'üjtjä no'oto'goba ʼebi'ŋgjo'yĩki yojä, makipojkä'mä togomajko'nigokejke, neki'pojkä'neje jintedi'ätasä, no'oba ʼujtkamadada, ŋgyejnädi'syä'jä, mimongan ka par hesu. Zeya ko ibin e mui. Maga mo